ay mata kun sa n keke n hikumba, hikuma asman ngege da pa patsna men chip aki afirmanta bana matsa makda dai mafsta ndo him mana gsta agi million temer mo kwa ndo mbada a agi asa hangi gwejim pokul chibba ndo him bada ay mata kun sa madza azbai madzafa azbe ndo ahedda hawta di man a kasint twint kata kagint katigna nandala a stok madzafa an di e asman ga gida pa skumen ga hesha a arda sing bai ar mata kunsa e man ngska ar dozvana ndo bai sas sa chawsa chawasa man ga hesha yao ando enshine a ndo aisha vuna ndo ja mata kun a sai mana jengo a chilivun tu vundo tudun ahin tudun men manu guswa hain de kula fa e mbaman araski mando ita ta wara arando imba skichivur mana gimat fura manu hol hol a gidi kitab a funana men sama ka tada manu gusul sa zukin su hala sakna mace chaw skimanga tsitsa vlad a a gir mata kunsa swingir da mata kunsa wud me nge shine yin keke mando aje a mata kunsa in shele kurski a piva gwava wurda daba fo gwavunsa mace chaw a wutin cida cida a mana tsiya a ramsa yau an zahtva an pat da hayan rob da hay yau su ba a shefin blamblas bai aramana mana mana manda eh, ah chef blam blam sos ba a sumgde disak adiri ndo manokso ndo mantu na hingre azat disak adiri ya we behni tige a purko kuma so maksan sototo a ah. a ah, kol hola ah, a manengar deawda nadi mana pak fogwava am siwta an baldik tigen bibi bibiya nas manengar deawda nduman suhin nasa aja simna arangeri gidin beli mata a fogu mana java ara gima yemene ndevondo sabi mene nasa agda askingra di mata kuisauda kwa ma mayeme mana mata kuisa ang singazbai nganzike ngagike manamata kulsa nsezo nshele kuskwa mata kulsa ap jam pi vevre mana avundo man gaga do vevre mana avund stop ma eh, dai tamba ap japa teleba jamu mata kulsa anzia hata hanzia mataka um, awaf asman ganzia hapa teleskui man ga tahanun ngala mana araleda atahan ziyapa amene kingamba tebe lesbi ar jamhiya man tabba han virus sa skui man ga giya a ando higinga ando hindete kshazbai na tunga haha manamba ngai arangonzo kwa yongi bitia nshawala ambali ambali arasa bimene tundavumata kulumane vechu hol hola ha Eh, ngo pono kwa iri lek lek man kongo ko mga itin shewele kapana rai man kala mana suki hingde kapana rai a uh, kolongi mjini hikle kapana rai ka vomba la ko dodu mata ka vomba li kala mana suki hi sai nge penri lek lek me mpriyak san lamana dai lamana san lamana nana man rimpan pi aramba bai ngama arenge jams ki mats manna ringa ya kala mana khasin mats mara adda ka flawla ya a swi himan ka gimis na fluman ga leme garara telefon garara big garara elewer garara me man ga leme eh arenge psha a mazaf swi je anga gda penge pshida pa leme leme um ski unin tamagai an tamagi he click ba aripye ya umvi mbali tri ambali ah, ambali pika wuri tupa nga mukasum inja vunuwa inja vunupiwa ashina zibai ya ungi um, ara ingi shivanda ba mene tupmene tanda vumata kuna ya um, mananga nza andwa gargege ya va gargege sai nganzi daya gi metra di chau tanda vunga vuna da anzi ya inshaf matsa mara kwa inshaf manikne kejewe ataha anchindunga matsa man ko dawda akan gwada ka gid ya angwai sai ka ringa ya a ya, savon ya nga shangi gida tswa harar lodi javel anda spinde kapana panari a savon um awai ngangala ginsan nga mata hanzi ginsinsa aman man ngangala ginsan asaha angi dara'a man ga uta ara man gar wadr gar uta ngatsiry nga ngatsy olotry maty dokony um, avy avy diray arangely ngatia kataha dok ngatsy agatara mipetrapetraka sakbe dok ny chef maty marako ataha english ndrindra nga pana matlaky tokorigignitre le raha iny voagoa savon arahim iny voagoa aso ampisiko akolomity digignitre le mana gara soko fidia gara matlaky mpiava gara meme awainga ngapana a iny voga awaengegeli vaisheule ambali ambala tumuta ara voyage nga bansa kalauna kalauna kalalumta kalalumta nga gima gre a ya sum sum mata ku sata heng ya ya mana nga gelva tin dilek lek ara sum hendo hai gara giluma ndia gaba uh, lum hitsa tsa uh, nga gima ya yaw nje ki fa mbali ya mbali ba uh, ah, asta hamana sing lau ya yaw maninga pisha ki pa mata kun sa asta haman na pa anzie ki amene ki ngama tur ginga a kolong hing masa nara na saka ta um maninga tsitsa flando awayan nsisa safudin ka iba kon shawara himata ba hol hol da kun awaya mataka asfi himanga zola ara zola manga via manda tambaki anda manga balta la mana spi agida wachi bisa an khdaktin avi vid mata manta ban kashine awaya javna hol hol a tinga hiya mana zatklen ta agir mana ai dishkau da tin shef mata an zata yau manga vokashne matsmabka zalamana za production lamana lekleka ambalipka nara manga vapi mana kwasku matsu shikans na mabka ngazalamana nara manga zavabi, na haha sku mana dai dai di mananga gimaya di mata kurmanta ban virus mane be ndo kumba akishindo ambali ambalai madzafa bas di bai stop na hasku man ata hang taka hang manga zuzora ata madwa, madba antaka hata ndo himana angishindo himana ginga ando ah, hitsa sadas avatasva vasosukina